<laughs> Hallo allemaal, dat is weer even geleden. Hoe gaat het met jullie allemaal? <laughs> ik wou eh, vandaag even aan jullie delen dat ik vandaag naar de kapper ben geweest. Ik heb, eh, zoals dat jullie zien, hier uh, stil kort gedaan. En ja, ik, ik ben iemand die graag um, experimenteert. En ik heb graag een iets stoerdere look. <laughs> Het is een beetje vikingachtig of een beetje in, de stijl van de hippies. En dat is wel mijn ding. Dus dat wil ik nog even graag aan jullie eh, showen <laughs> vandaag. Ehm, ja, ik volg niet. Ik ben iemand die niet zo graag de massa volgt. Zo de, de, de, wat andere, de meeste mensen doen. Ik ga mijn eigen weg. Daar voel ik mij eh, beter mee. Ik wil jullie ook nog even vertellen dat ik eh, ja, niet, zoals wat jullie al gemerkt hebben, niet meer elke dag een video post. Omdat ik eh, heb besloten heel erg veel tijd voor mezelf te nemen en mij heel erg veel eh, terug te trekken. Ehm, leren goed te aarden, eh, oude angsten overwinnen. Um, daar is nog heel veel werk aan. Ik zit midden in een transformatieproces en het gaat best traag, langzaam soms. Dus eh, ik, ik voel gewoon heel duidelijk aan dat ik heel veel tijd voor mezelf mag nemen. Dit kan nog zoveel tijd als, als mogelijk is. Ik weet niet hoe lang. Dat kan eh, een aantal maanden, een jaar, anderhalf jaar. Maar ik kan mijn eigen helemaal niet meer gaan pushen. Dus ik alles gewoon op mijn gemak doen. En eh, ja, we zullen wel zien. Ik zal, als, er als ik iets te, vertellen heb, ga ik natuurlijk wel altijd in video delen aan jullie. Zoals nu bijvoorbeeld dat ik mijn, uh, mijn nieuw kapsel laat zien. Maar eh, ja, niet meer elke dag. Dus jullie zullen nog, soms nog iets van mij horen. Maar ik ga mezelf niet meer eh, pushen om elke dag eh, iets te delen met jullie. Gewoon heel veel rust voor mezelf nemen, zodat, dan weten jullie dat. Hm. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond en heel erg veel liefst van mij.